Corner. أعيد التلقيم أعيد التلقيم تبقت ثلاثون ثانية ازرعوا لسبايك تبقت عشر ثواني ال spike ضيعت السبايك عدو واحد بعد ما